Oke, balik lagi bersama Baraya Sadulur. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Selamat menonton ya. Noob sedang beraksi kembali nih. Walaupun noob tetapi tetapi tak pernah lelah untuk menjadi aduh anjay aduh noob noob double habis habis sudah kalah mah. cita-cita menjadi pro player tidak akan tersampai kalau cara untuk ini ada parah cocok tapi nggak apa-apa yang penting berusaha untuk menjadi pro player sudah banyak menggugat nembak apaan cuy aduh kacau ini mah itu di kiri nembak kemana Aduh. tinggal satu lagi cok ayo cok gas cok ah gas gas gas itu depan depan ah. double kill diras aja lah namanya astaga lihat double kill Tuh, ya, tinggal satu lagi ini Ih, gila resiknya, hey. Eh. kasih like double kill Mantap keren-keren cu gua ini anjir kacau menang kagak nih belajar Pokoknya kan? thì trước con đường thì một chỗ con đường mana musuhnya nih ngab aduh kacau cuk kita bokong kita bokong jurus bokong headshot nggak ada yang ngendog lagi malah gua yang ngendog Uh. gas gas gas aduh alah ya, mak ini kenapa mak aduh jadi begini mak di astaga ngapain ini cok aduh Di mana musuhnya? aduh aduh alah mati cok double kill tegang anjir yang penting boyah lah guys walaupun kita cuma satu damage 500 anjir